Takže zdraví ťa Edo Jackson sa pri ďalšom páči sli Baldis Basics in Educational Learning a tentokrát to bude Baldis in the Military alebo Baudie, Baudi sa stal vojakom. Takže očividne sa Baudi stal vojakom, pozrieme sa či tu nie je nič, nie. Čiže Baudi sa stal vojakom a, a ide na vojnu. A ideme sa pozrieť, že ako tento mod vyzerá, ale predtým vám chcem niečo povedať, že ak nemáte u mňa odber ešte, tak ho prosím vás dajte. Um, ehm, moje sa dosiahnuť tisíc odberateľov na mojom YouTube kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže, tak ak ho ešte nemáš, tak si ho zaklikni dole pod videom a budeš dostávať notifikácie na každé moje video. Takže bez ďalších okecávaní poďme na to. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Ahoj, Baldy. Jak sa dneska máš? Počúvaj ma. takže Baldy má nejakú čapku na sebe. <laughs> Vyzerá to dosť smiešne. A páči sa mi tá textúra na tých stenách. time for everybody's Whoa. favorite subject, math. Answer the three questions correctly, and you might then get you something special. Just type the correct answer into the empty bucket one. Problem 2. Zero. My... You got it. Problem 3. 9 plus 7 equals... It's not great. Yo, no way, no way. That's right. Dun, dun, dun, dun, You did great. Come here and get your prize. a shiny quarter. Oh, Just click on it with the left mouse button to pick it up. Problem one. Good one. Problem two. You're doing fantastic. Čo na mňa Baudy vyťahne pištolu? No jo. No jo. No jo. Baudy strieľa pištolou. a principál sa mi zdá, že je nejaký on je ten už jak sa to volá no tréner tých vojakov. A tam je peňažšak ďalší, takže ten si zoberieme. Ideme pre ďalší notebook. 7. Uh, tiež 7. 35. Páči sa mi tá maskačová textúra. čo? My sme zobrali shotgun. Čo zastraníme playtime? Alebo čo? <laughs> ja baldikány nevidím. <laughs> Pretože tie textúry sú maskačové. Oh my god. Postrojím ma textúru dvoch pištolí. Vedľa sa. Ani to nemusím. Asi to ani nemusím hovoriť, že čo, že čo som tam videl. Posprajec, nechoj za mnou, prosím. Zrušíš mi moju zábavu. Dobre. Baude, kde si? A už tam je, už tam je. Čo to išlo spraviť? Ale to je Baudy, OK. On ma vidí, čiže vie, že som tu. A to je najdôležitejšie. By solda a teraz on nestrieľa tou pištolou, on si ju len tak prehadzuje medzi postami. Minus. 4, uh, 1, uh, 35. A teraz pôjdem do kafaterky, zoberiem tú ďalšiu výsadu. Naskôr použijem Big Boots, lebo tie nepotrebujem. Ale sa zídu. Zidusa. Na Naphosprisa, Borm. Looks like it's sweeping time. Teraz Nevím, že kde je Baldy. Baldy! Gotta sweep, sweep, sweep! Ja som zrazil ako ty kokos. Kamo, toto mne robku da sweep. Ja potrebujem vedieť, že kde je Baldy. On ide asi z tejto strany. Nie, nejde. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh, na vec je nezaseknúť sa. A ísť ďalej. Ako blízko je baldy. Principál, choď preč. Ok. No, güey. Toto je tá verzia Bound Basics, že tam, keď si aj kre, uh, zvyšíte senzitivitu na maximum, tak proste máte pocit, že ako keby tá senzitivita nebola ako dobrá, že proste nereaguje rýchlo, že musíte robiť veľké pohyby myšov, aby ste sa vôbec hýbali. Povedal by som, že moja najobľúbenejšia verzia Bounty Basics je 1.4 jednotka lebo tam mám keďže mám na myške dva tlačítka napravo tuto tak ja môžem si tam nabindovať um, všetky tie klasové skratky Čiže napríklad ja mám na myške nabindované to, že sa pozrám dozadu a že a že bežím. Ale tu to nejde. Ja keď stáčam tie tlačítka, tak nič to nerobí, lebo to nemám napindované. A taktiež tento mod táto verzia Valdis Basics nemá podporu Spotify. ja som práve... I was playing with someone. Takže tento mod, tento, táto verzia this Space nemá podporu šípok aj VSD. Ako väčšina verzií má. a tak si musí, keď ste pravák, tak si musíte hm. prehodiť um, klávesnicu do FNV modu. To robíte takým spôsobom, že stlačíte FN a dvojité V a malo by sa vám to automaticky prehodiť štípky budú VASD a VASD budú štípky. Ja to mám tak, tak urobené, lebo ja, mám, ja som pravák, teda hýbem sa pravou a otáčam sa ľavou. Tak ja to mám tak spravené. Nikde nevidím baldíka, ale počujem ho. či začínený. Zdá sa mi, že ide odtaďal. Ako... Som tam pred chvíľou bol. Teraz neviem. It's sweeping time! Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Baldi, Baldi, Baldi, Baldi, Baldi je tam. Baldi je tu. Keď ma zastaví, poje time, to ale ja sa akože pohľadujem. Hm. Takže, Baldy nás naháňa so svojou pistolou, ale ja sa nenechám chytiť. Vidím playtime a Baldy je priamo za mnou. To čo má byť, Baldy? Musím si cazatarku. To je jediná vec, ktorú môžem spraviť. Keby, že mám jeden peniažtek. Let's play Radio 1. Skončil som. <laughs> OK. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Takže, tento mod je zatiaľ v pohode. Takže, ideme... Oh, hi. Welcome to my school. Až na tú senzitivitu a... Až na tú senzitivitu je to celkom now it's time for everybody's Hola. Uh, favorite. Uh-huh. Uh, you got it. Yeah, watch. You are doing uh, fantastic. You are doing fantastic. you did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button to pick it up. Then Problem one. Give Nevať! Good uh, one. Uh, Problem two. You are doing fantastic. Hmm. OK. Kolo číslo 2. Dámy a páni. Veľmi sa mi páčia tie textúry na stenách. To sú to sú ako keby tie taká stena s kameňou a tam je taká tráva. Viete o čom hovorím? Asi nie, no. Zdále sa mi, že sme v nejakom bunkri alebo v nejakej cvičební vojakov. Zdá sa mi to tak, že sme v nejakej cvičební vojakov. A, a. Bože, táto senzitivita ma zabíja. Joj. Baldy, kde si? Nie že nepôjde od... Že nepôjde z druhej strany. Nie. A <laughs> jo, je tam. Len on je takým štýlom zafarpený že ďalkého sotva vidno Paulíka. Lebo... I see you, friend. Oh! I hunt people for all eternity. Paulík má maskáčovú... I oni. Maskáčovú textúru. A... Celá tá... Te, uh, celá tá... Celá škola je potrskúrovaná touto stenou, čo je na zeleno. Čiže... OK. Oh. Looks like it's sweeping time. Nie. Teraz, teraz zoberiem tieto Bigol Boots a idem, bože, pre notebook ďalší. Uh, 4, uh, 8 a 35. Že tá senzitivita, senzitivita hry ma zabíja, ty kokos. OK. Gotta sweep, sweep, sweep! teraz idem taďalto. Koda sweep. Nie. Prosím. Nezasiahni ma. Síce mám bigol. Friend. Musím aj opovať sa. Will you marry me? ja som no. teraz maximálne sústredený, guys. Takže... Takže... Tak budem chvíľku ticho. I am coming, let's play, let's play, ready, go! I don't care. Máme výsadu, guys. Ale máme Fosfajza na starosti. Máme Fosfajza. No to je sice pekné, ale mohol by si ma nechať tak. Zvedme ma, že kde je Baldi. Aj, nechaj ma. Nechaj ma. Ja viem, čo spravím. Ja rýchlo utečiem. Sem. I have lost you. I don't like that. Ďakujem, First Price. Že si mi to umožnil. Dobre, máme dve bísody, guys. Otázka je, že kde ma odí. Ak pôjde stať auto, kam sa teraz pozerám, tak to bude fasa prosier. Alebo Dobre, ideš sa ďal, ideš sa ďal, ideš sa ďal. Dobre, dobre, dobre. To, toto som chcel, presne. Toto som presne chcel dosiahnuť. Aha, ja mám tu nabindované ešte Ečko a Rko. Čiže ako keby mám nabindované veci na 4 trojku, ale tu to nefunguje celkom dobre. Looks like it's sweeping time. Nie, nie. Držím sa zatiaľ veľmi dobre. Let's play. Ready? Go! One, two, three, four. Wow! Let's play. Let's play again. Sometime soon. Bowdy is on. I wanna play with someone. Let's okay. play. Так, да, это бить. Ešte, že to principál nevidel. Ježiš, už som sa zvlákol, že ma principál videl. Lebo hneď ako som vypálil sodu, tak hneď principál prišiel na obhliadku, že či nerobím nič mého. Oj, oj. say Yeah, Let's play. Ready, go. One, go. two, three. Altitude nie nemám čas. A body! education and learning. That's me. Takže toto bolo. Baldis is in the military, alebo Baldi je na vojne. Takže toto bol fantastický mód. Ja som si ho užil. Čo sa týka textúr, tak textúry boli veľmi dobré. A quality wise tento mod je celkom kvalitka ale... Takže tomuto modu dávam pekných 4,5 hviezdičky z 5. Takže ak si tento mod budete chcieť zahrať, link budete mať v popisku videa. Nezabudnite, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.